ada orang. Tempat bersembunyi ada lunoknya, oh ya ampun. Wow, Akbar. Aduh, ih dikit lagi. Oh, dikit lagi ya ampun. Ih, sakit banget iya WON. Aduh, dikit lagi tinggal ceplak kayak gitu doang loh. Aduh, tangannya kalah cepet. Aduh, tangannya ya baik kantong-kantong scarlet scarlet eh, apa lah itu pokoknya mantap mbak E mantap mantap di batang double kill. I don't. Oh, maniac. Oh, mantap. Aduh, maniaknya semak-semak lah tuh. Yuk, ya langsung komit aja lah. Aduh, naga bonar ini satu detik ya. Naga bonar datang nanti. Harus lagi skin bacot. <laughs> diem daki beris daki Nah, enemy missing. Mana itu? Waduh, nabrak door. Di atas bertiga. Wih, mantap. Balik, balik, balik, balik. Om, om, om, puter balik, om. Oh, that's it. I was on. oh iya dong aduh kabinnya nggak bisa keluar guys tujuh ribu tujuh ribu tujuh empat lima sekali lagi yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk Silvana Loknatan tuh Oke okay. senjata dan angkat tangan. Enggak om. Jangan lagi Ini meninggal om. Aku akan memastikan. Om, om, om, om, open map anjing. oh tolong jilau, tolong Nah, pakai kuning-kuning dia. Hmm, Nah. Waduh. Mau kemana? Tamrekom. Aduh ditalas dit dit dit dit dit dit dit maaf dit itu dit Johnsonnya kemana itu dit? Buang. Kotor nabrakan. Ah. Oh, iya. Attack, we're going to Wah pada bubar semua bubar bubar ya nambah sini enak dong giginya nih tante aduh aku sampai miring-miring gini loh aduh balik Tambah hati-hati. mainnya atas sayang careful be careful kasih waduh vivo mereka kayak kelek ya Damai, eh, tunggu, udah Jangan, jangan, jangan. Nah, dia kok kamu nabrak ke situ ikutin aku kali Jan terus kasihan amat sampai gimana ya Jan kalau tidak bisa mengalahkan dia sedikit Jilang nih bos Terima kasih, Aduh. Kayak OM coy. Menenangkan Makasih iya iya di digeprek iya fake taxi bukan Johnson betul banget Ben petak umpet si Om, si Om merah favorit mami, iya dong, mungkin babang kelin nih, cium. Atermit tarjoaa teille alas ja voi. Mana, mana, mana, teleponnya mau nggak pergi di kakak jangan deh okay. kakaknya kenal eh super reunion kalau kan super reunion nah silahkan mau nanti nanti netizen dokter. Kan kamu turun meninggal, aku bilang apa kamu turun